in Giappone esistono gruppi idol di qualsiasi genere, vedi le baby metal, ma adesso c'è un nuovo gruppo pronto a scalare le classifiche musicali del sollevante, ovvero le Big Angels. AKB, levatevi! Le Big Angels sono un gruppo di ragazze il cui peso combinato è di 418 kg. In realtà non sono il primo gruppo di plus size in Giappone, ma la cosa interessante è il modo in cui sono state presentate e la storia che vi è dietro. Secondo il loro sito ufficiale, sembrerebbe che le Big Angels non siano delle semplici morte mortali babbane, bensì degli angeli un po' in carne che sono cadute dal paradiso per aver mangiato troppe cose buone. Per le giovani ragazze la loro avventura nel regno divino finisce qui. A meno che non riescano a perdere 269 kg, si sono quindi unite per cantare, ballare e dimagrire nella speranza che il cancello celeste si riapra per loro. Le Big Angels rivivono nei loro concerti questa loro disavventura, mimando la loro caduta dal paradiso e cantando la loro canzone. Ovvero devo mettermi a dieta. All'interno della stessa performance potremo ammirare una delle ragazze mangiare in 15 secondi un onigiri sul palco. Finita la loro canzone, il mood del concerto cambia, dedicandosi a una ballad più sentimentale, BBG, Big Body Girl, con cui ricordano che non è appropriato toccare una ragazza in carne senza suo consenso, al pari di quelle magre. Le ragazze anche fuori dal palco sono molto attive sul loro canale YouTube dove postano video regolarmente. Essi sono incentrati sull'essere tonde e mangiare. Infatti le vediamo spesso divorare grosse quantità di cibo e fare altresì delle challenge per vedere chi ne riesce a mangiare di più. La domanda che sorge spontanea è ma chi c'è dietro questo gruppo? In un'intervista al presidente della loro agenzia, Kenichi Uraguchi, ha dichiarato che al momento in Giappone ci sono solo idol carine e magre. Se avessimo provato a seguire lo stesso schema la gente si sarebbe annoiata subito. Quindi abbiamo deciso di fare qualcosa di completamente opposto allo schema. Sarebbe stato più interessante e ci sarebbe quindi stata più richiesta. A noi è sembrata un'idea molto interessante e siamo curiosi di vedere se le Big Angels riusciranno a a sfondare. Il loro canale YouTube conta già 14.000 iscritti e stanno crescendo molto velocemente. Ogni membro rappresenta un tipo di cibo diverso e hanno un'età angelica. Eritada maionese 555 anni, Inori Hashimoto prosciutto e salsiccia 2929 anni, Inori esatto proprio come la canzone di Sebastiano Serafini, Michiko Ashi pollo fritto alla giapponese 20.003 anni, Haruka Rai riso 365, Ran Fujisaki, sorbetto all'uva 675 anni. E voi che ne dite? Lo conoscevate questo gruppo? Fatecelo sapere nei commenti. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.